Залетает, бай, бай, бай, бай, Then I

красотой И нужен money cash, money, money boy Сияет so fresh, rain bad boy Играй против правил,